orang carita seputar majelis Taklim seputar pondok pesantren atau bunga Hai lantaran memang kurang geh ayah didinya Hai sappoporupte di majelis di pondok ketika aya murid ayaah ka aya kenal anu nga bangun majelis nga bangun pondk atau bunga nikmat Oh ye ne Oh majelis pondok itu ge non itu musho mau bisa membeli di berbagai kontrakanha <laughs> <laughs> Aduh ya Allah. Masya Allah karim. Tapi lamun orang nyeritakan sekedar bangunan mah urusan anak kan duit. Lamun urusan anak duit lah. Saingan jeng Salman. ha Hai atletik urusan duit Hai kurang butuh bisa kal lurah kurang gitu magol dilurah kacamat Camat magol Bupati terus eh urusanana duit megam pagar eueuh kokocoran di pemerintah Mali? itu gampang sekedar sebuah bangunan tapi anu diperlukan kurang lain sekedar sebuah bangunan sebuah mental jeleman nyekol pondok pesantren lah, nu diperlukan kurang seantero sekeliling orang ningali bangunan-bangunan pondok pesasntren baik anu salafiah maupun anu mudirun eh modern Hai tapi mentalment lain mental wali neangan Kyai mentalna mentalwali wali gitu tadi kanbib nopal gara-gara mancing-mancing wali maka Kyai Hajiendi af Ahdurani danwaliullah <laughs> ya beranian tepuuh <laughs> ya pasti nama stress lah normaljemmal itu tadi kan dibahas tuh pengajaanminggu Mmbeuhdan kom nya begitu kurang diteliti honganan jelemah anu pang hebat-hebat nate lain jelemah anu berjibaku lain jelemahanu hulu jadi suku-suku jadi hulu lain anu berenang-renang ketepian lain anu berakit-rakit dahulu lain lain anu memeras tenga nu berhasil orangan setelah diteltima jelemah pamalasan hebat jelemah pamalasan <laughs> ngomong <laughs> hebat orang jelemah pamalasan jelemah anu digawe i genep datang ke jam genep kurang Bandung mau su datang jedar magrib di sawah berangkat balik sore di pabrikde berangkat ke Bal desa Ayugera jadi sekretaris Haiuh itung-itungan anak tak laineta Hai males teh majunatil hmm, lobagah te lo bacaha te lo ba cabba males itu Jeramah hebat lemak Sugi haju lobagawe Sugi dagang Hai kebenan sugi bisnisnya kacing males tapi Sugi hebat heran nggak ayah di dia kalau menyawa aja sendiri 4 kilo kamu mana tapi sugi nggak betul lain kene lain lain urusan anak dia lain urusan harta urusan pondok pesantren ya, jadi kiai haju kadituna jadi tukang ceramah <laughs> ulah tulak cilik atuh sia biasa bae sih <laughs> maksudnya teh hebat itu biasa baik biasa baik apa jadi Kiai nu hebatlah Kiai anu ngedul Kyai nu ngaringku <laughs> Kiai anu malas mantap ayalah pepatah internasional menggapai apa saja tanpa mengerjakan apa-apa ye eta internasional teteh Inggris ngan di Indonesia kan kukula coba cina ke Inggris kan keng ke bengke <laughs> ke aing waktu dah buat Inggris lah tak menggapai segala apa saja atau menggapai apa-apa tanpa mengerjakan apa-apa Inilah orang yang paling istimewa setelah diteliti di berbagai benua Amerika Eropa, Australia, Asia, etanu paling hebat adalah nu nutup pernah begawe nanau berhasil istimewa tuh dibantak lamun kurang boga anak ngedul hebat <laughs> iya hebat tuh orang boga santri ngerdul enggak mantep calon berarti <laughs> ternyata horengan eta teh bahasa wali menggapai segala apa saja tanpa mengerjakan apa-apa orang akan berhasil sebab kita kaganggu ketika jelema ngagegeh pondok pesantren bagi duanya najeng bisnis ayah bisnisan otakna henteu murni ke Allah olan.